सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू आफ्टर इफेक्ट्सको केही सर्टकट्स यो भिडियोमा थाहा पाउनेछौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ कम्पोजिसन क्रिएट गर्नको लागि कन्ट्रोल एन थिच्छौँ कन्ट्रोल एन थिच्ने बित्तिकै कम्पोजिसनको सेटिङहरू आउँछ सो तपाईँले सेटिङहरू चेन्ज गरेर तपाईँले यसमा ओके गर्न सक्नुहुन्छ अब यही कम्पोजिसनलाई तपाईँले चेन्ज गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल के थिच्नुहोस् कन्ट्रोल के थिच्ने बित्तिकै एउटा यस्तै सेम प्यानल आउँछ र तपाईँले डिफ्रेन्ट कलर यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ कम्पोजिसन पनि चुज गरेर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले यो सेमिकोलन जुन चाहिँ यहाँतिर जानुभयो यसरी डाइरेक्टली यसरी जुम इन जुम आउट जसरी हामीले यो टुल युज गरेर चाहिँ कुन प्यानल मात्र खोल्ने हो तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ कन्ट्रोल वाई कन्ट्रोल वाईबाट चाहिँ तपाईँले सोलिड बनाउन सक्नुहुन्छ यही सोलिडलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने सिफ्ट वाइ गर्छौँ र यहाँतिर हामीले सिम्पली यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ र अर्को रहेको छ हामीले एडजस्टमेन्ट लेयर चाहिँ कसरी थप्ने एडजस्टमेन्ट लेयर थप्नको लागि सर्ट फर्म रहेको छ कन्ट्रोल अल वाइ सो यहाँतिर तपाईँले एडजस्टमेन्ट लेयर क्रिएट भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो तलतिरको टाइम लाइनमा चाहिँ तपाईँले स्टार्टिङ पोइन्ट देखाउनको लागि तपाईँले बी थिच्नुहोस् यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्डिङ पोइन्ट वर्क स्पेस गर्नको लागि एन्ड थिच्नुहोस् र तपाईँले अरू चिजलाई चाहिँ जस्तै कि यो पार्टलाई चाहिँ तपाईँले डिलिट गर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट र एक्स गर्नुहोस् त्यसपछि सिम्पल यसरी यो मात्र वर्क स्पेस बनेको छ अनि तपाईँले कुनै पनि अब इमेजलाई इक्जाम्पलको लागि म डेस्कटपमा जान्छु र एउटा इमेज रहेको छ यो तपाईँले यसमा जानुहोस् त्यसपछि कन्ट्रोल अल्ट अनि यो स्ल्यास थिचिदिनुहोस् त्यसपछि यसरी यो कम्पोजिसनमा चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट भएको छ कम्पोजिसन क्रिएट गरेका छौँ यसमा चाहिँ हामीले फिक्स गर्नको लागि कन्ट्रोल अल र एफ गरिदिउँ त्यसपछि जसरी अब एउटा कम्पोजिसनमा क्रिएट हुनुपर्ने हो त्यसरी नै क्रिएट हुन्छ तर अलिकति राम्रो देखेको छैन तर पनि यसरी चाहिँ तपाईँले फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँतिर जुम इन जुम आउट गर्नको लागि यसरी स्क्रोल इन गर्नुहोस् जुम आउट गर्नको लागि स्क्रोल आउट गर्नुहोस् वर्क स्पेसमा चाहिँ तपाईँले जुम इन गर्नको लागि र जुम आउट गर्नको लागि माइनस दिनुहोस् अथवा तपाईँले स्कल टु र माइनस सेम नै हो यहाँतिर हामी एउटा एनिमेसन गर्छौँ जस्तै कि मैले एउटा नयाँ कम्पोजिसन क्रिएट गरेँ त्यसपछि एउटा सोली जुन चाहिँ कन्ट्रोल वाई र यहाँतिर तपाईँले एउटा एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ जुनमा चाहिँ तिनवटा के फ्रेम रहेको छ अगाडिको के फ्रेममा जानु छ डाइरेक्टली तपाईँले के थिच्नुहोस् र तपाईँलाई ब्याक आउनु छ भने तपाईँले जे थिच्नुहोस् यदि तपाईँलाई चाहिँ एक फ्रेम अगाडि जानु छ भने तपाईँले कन्ट्रोल र राइट कि फ्रेममा तपाईँले यसरी राख्नुहोस् र तपाईँलाई यदि पछाडि ब्याकमा आउनु छ भने कन्ट्रोल र तपाईँको लेफ्ट किबोर्डमा भएको किलाई चाहिँ तपाईँले थिच्नुभयो भने यसरी पछाडितिर आउँछ तपाईँले चाहिँ यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको लेफ्ट साइडमा जुन चाहिँ लेयर भित्र ट्रान्सफर्म हुन्छ ट्रान्सफर्म भित्र anchor point position scale rotation र ओपेसिटी हुन्छ यदि तपाईँलाई चाहिँ पोजिसन डाइरेक्टली लिएर आउनु मन छ भने तपाईँले पी थिच्नुहोस् र पोजिसन आउँछ यदि तपाईँलाई स्केल लिएर आउनु मन छ भने एस थिच्नुहोस् स्केल आउँछ ओपेसिटी लिएर आउनु छ भने टी थिच्नुहोस् रोटेसन लिएर आउनु छ भने आर थिच्नुहोस् एङ्कर पोइन्ट लिएर आउनु छ भने ए थिच्नुहोस् तपाईँलाई योसँगै गाँसेर अर्को एउटा एनिमी बिजनेसको लागि आउट भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सिफ्ट थिचेर मलाई स्केल लिएर आउनु छ भने एस थिच्छु सिफ्ट र एस यसरी नै तपाईँले चाहिँ सर्ट फर्म अनुसार सिफ्ट र तपाईँको एनिमेसन गर्नको लागि चाहिने जस्तै कि पोजिसन स्केल एङ्कर पोइन्ट यस्तो चाहिन्छ भने तपाईँले चाहिँ सिफ्ट र यसको सर्ट फर्म थिचेर चाहिँ डाइरेक्टली लिएर आउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई यो लेयरमा चाहिँ कुन चिज चाहिँ एनिमेट भएको छ भनेर डाइरेक्टली हेर्न मन छ भने तपाईँले हुनु थिच्नुहोस् र यसमा चाहिँ हामीले एनिमेट गरेका थियौँ सो यो देखाएको छ तपाईँले डबल भ्याल्यु थिच्नुभयो भने यसरी भ्याल्यु पनि देखाउँछ जुन चाहिँ तपाईँले इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई चाहिँ टोकल होल्ड लगाउनु छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् सेलेक्ट गर्नु भइसकेपछि तपाईँले कन्ट्रोल अल्ट र एस थिचर्स र टोगल होल भनेको तपाईँले जुन चाहिँ भूतवाला हामीले एनिमेसन गरेका थियौँ त्यही नै अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईँले कन्ट्रोल अल्ट र क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि डाइरेक्टली यसरी टोगल होल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो लेयरमा मात्र काम गर्ने हो यो लेयरलाई चाहिँ हामीले कटिङ गर्नु पर्यो जस्तै कि जिरो पोइन्ट फाइभ सेकेन्ड भन्दा अगाडिको चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भने तपाईँले यो बिग ब्राकेट यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र कहाँसम्म चाहिन्छ तपाईँले बिग ब्राकेटको राइट साइडको तपाईँले यसरी चुज गर्नुभयो भने डाइरेक्टली आएको छ यदि तपाईँलाई चाहिँ यसमा कटिङ गर्नु पर्यो यता र यता तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अल्ट र यो बिग ब्राकेट जे लेफ्टको थिच्छु कहाँसम्म चाहिन्छ अल्ट र बिग ब्राकेट राइटको बिग ब्राकेटमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यसरी कटिङ हुन्छ लेयर चाहिँ डुप्लिकेट चाहियो भने तपाईँले कन्ट्रोल डी गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर तपाईँले डुप्लिकेट भएको हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ यदि कुनै पनि अब बिचोबाट चाहिँ काट्नु छ भने जस्तै कि मलाई यहाँबाट काट्नु छ भने कन्ट्रोल सिफ्ट र डी गर्छु र यसरी बिचोबाट यसरी काटेको छ मार्क्स गरिदिन्छु र कन्ट्रोल टी थिच्छु र तपाईँले ट्रान्सफर्म गर्न सक्नुहुन्छ अब यो